السلام عليكم شاهد حتى النهاية حتى لا تصلك رسائل غير مرغوب فيها على قناتك على اليوتيوب الله معنا Thank you. вы раки حفظكم الله جميعا وشكرا لكم على المشاهدة